পাই চেণ্ড মলত আমি বস্তুবিলাক বাই কৰোঁতে কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব নিজৰ নিজৰ মাইনিংবিলাক আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পাই নেটৱৰ্কৰ এটা নতুন আৰু ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম যিহেতু আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ two thousand twenty two August মাহৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা পাই নেটৱৰ্কৰ পাই বিলাক মেইন নেটত ট্ৰেডিং হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ পাই চেণ্ড মলত আমি পাই কইনৰ দ্বাৰা যিকোনো বস্তুবিলাক কিনিব পৰা হ'বলৈ গৈ আছে চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই পাই চেইন মলত আমি বস্তুবিলাক বাই কৰোঁতে কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্যবিলাক আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আৰু ফ্ৰী আৰ্ণিং সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন তথ্যবিলাকৰ দ্বাৰা পোনপ্ৰথমে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব কাৰণ কিছুমান এপছত যদি আমি পোনপ্ৰথমে তাৰ ফাইদাবিলাক উঠাব নোৱাৰোঁ পিছলৈ ইউজাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা পোৱা লাভৰ পৰিমাণ কম হৈ গৈ থাকে চ' এতিয়া আহোঁ ডাইৰেক্ট পাইচেনমল ৱেবছাইটটোলৈ পাইচেনমল ৱেবছাইটটোলৈ কেনেকৈ আহিব পাৰি সেই কথাবিলাক মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই গৈছোঁ ইতিমধ্যে আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পাঁচ চাই আহিলেও ক'ত কেনেকৈ ক্লিক কৰি উলিয়াব পাৰি সেইবিলাক ধৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকৰ পাই একাউণ্টৰ ইউজাৰ নেমৰ দ্বাৰা আপোনালোকে লগ ইনো কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে মানে বাই নাও অপশ্যন এটা দেখিবলৈ পায় সেই বাই নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে এনেধৰণে নিউ এড্ৰেছ প্লাছ বুলি দেখিবলৈ পাব তাত যদি ক্লিক কৰে এনেধৰণে এখন ফৰ্ম ওলায় ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেম দিব লাগিব ছেকেণ্ডত লাষ্ট নেম থাৰ্ডত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ ফৰ্থ অপশ্যনত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছবিলাক ফাইভত আপোনাৰ ৰিজন অৰ্থাৎ নিজৰ দেশৰ নাম ছিক্সত ছিক্স পইণ্টত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা চিটি ছেভেন নম্বৰত আপোনাৰ টোটেল এড্ৰেছটো দিব লাগিব আপোনাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰো দিব পাৰে হাউচ নাম্বাৰ আঠ নম্বৰ অপশ্যন অৰ্থাৎ একেবাৰে শেষৰ অপশ্যনটোত আপোনাৰ জিপ ক'ডটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ আৰু একেবাৰে তলত থকা এই ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰি দিব লাগিব আৰু এটা কথা এতিয়ালৈকে কিন্তু এই ছাৰ্ভিচবিলাক ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ হোৱা নাই চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে স্পীডত পাই কইনছবিলাক মাইনিং কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু বহুতে হয়তো আপোনাক এইবিলাকৰ বিষয়ে বহুত নিগেটিভ কথাও কৈ থাকিব পাৰে আপোনাক কিন্তু সেইসকলৰ কথা আপোনালোকে মন দি লাভ নাই কাৰণ সেইসকলে হয়তো নিজেই নাজানে ৱেব থ্ৰী মানেনো কি ব্লক চেইন টেকন'লজিনো কি ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি মানেনো কি এই কথাবিলাক হয়তো তেওঁলোকে নিজেই নাজানে আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছে নাই নাজানো যিসকল লোকে পাই নেটৱৰ্কৰ মাইনিং মাজতে বন্ধ কৰি দিছিল সেইসকলেও এতিয়া আকৌ এই নিউজবিলাক পাই নিজৰ নিজৰ মাইনিংবিলাক আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ এতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্ৰেকিং নিউজ পোৱা নাই বাৰু অৰ্থাৎ কোনো ডাঙৰ প্ৰডাক্ট বাই চেল কৰা নিউজ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু যেতিয়াই ইয়াৰ বাই চেল ৰিলেটেড সঁচা তথ্য অৰ্থাৎ নিউজ পাম তেতিয়াই মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল এনেধৰণৰ নতুন নতুন সঁচা তথ্যবিলাক পোনপ্ৰথমে পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব আৰু মোক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় দিয়ক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আয়